Даю. Дайте посмотрим. А, мы пришли на Савеловский вокзал, здесь такой центр, который а, продает много а, всевозможного оборудования, телефоны, компьютеры, ремонтируются. А, и это дает представление о современной экономике России. А, многие молодые люди, вы это увидите сейчас, они а, с помощью родственников, как правило, они находят средства, снимают вот в таких помещениях такие отдельные торговые ячейки и занимаются предпринимательством. С одной стороны, я всегда думаю о том, что жалко, что молодые люди тратят на это время. Но с другой стороны, эти э, места являются как бы университетом. Эти места являются как бы университетом. Молодые люди здесь учатся делать бизнес. А, возможно, создают семьи новые, да? И в целом получается как университет современного бизнеса для многих-многих молодых людей. Это мы для интернета делаем репортаж о Савеловской. Вот. И поэтому сейчас мы посмотрим, как и что здесь происходит. Я буду идти, а вы за мной идите и посматривайте по сторонам. Андрей это кто? А?